Բարև ձեզ։ Եկեք հաշվարկենք քանի հոգի է հիվանդացել Ամերիկայում, Ռուսաստանում եւ Ամերիկայում ամբողջովին միասին COVID-ից։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Դե API-ները օգտագործելով մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Ուրեմն ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղծում ենք մի հատ դադարք զանգված, կանչում ենք ուրեմն այս այս server-ին, հա, corona.api.com-ին, եւ փոխանցում ենք countries AM եւ նա մեզ վերադառնում է ինֆորմացիա Հայաստանի մասին, որտեղ AM ենք փոխանցել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ fetch-ը իհարկե վերադառնում է մեզ մի հատ stream object, որը դա JSON երբ որ կանչում ենք, սա վերադառնում է մի հատ նոր խոստում, որը ուրեմն ավարտվում է ստեղ պատասխանով, իր արդյունքով, որին մենք վերցնում ենք եւ գցում ենք մեր զանգվածի մեջ։ Որից հետո մենք կանչում ենք նորից այդ server-ին, որպեսզի Ռուսաստանի տվյալները ստանանք, էլի տվյալները ուրեմն պահում ենք զանգվածի մեջ, հետո կանչում ենք, որպեսի Ամերիկայի տվյալները ստանանք, պահում ենք ուրեմն մեր զանգվածի մեջ, եւ ահա այս պահին արդեն մեր զանգվածի մեջ կան այդ 3 տվյալները, չէ, 3 ինֆորմացիան որով ուրեմն reduce-ով մենք պատտվում ենք եւ ուրեմն գումարում ենք բոլոր confirmed, այսինքն հստակ են այն քանակը մարդկանց, որոնք որ հիվանդացել են, կպցնում ենք իրար եւ վերջում ուրեմն նկարում ենք էկրանի վրա, Եվ ուրեմն արդյունքը կլինի sense բան, մոտավորապես 37-38 միլիոն հոգի, հա, մոտավորապես հիվանդացել են ամբողջ ամբողջը միասին Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ Ամերիկայում։ Հիմա, բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա, որ մենք այս ուրեմն fetch-ը երբ որ կանչում ենք, ինքը ստեղծում է մի հատ փաթեթ, որը ինտերնետով գնում է, հասնում է այս server-ին, այդ server-ը հաշվարկում է Հայաստանի տվյալները եւ մեզ հետ է ուղարկում, որից հետո մենք նոր նորից կանչում ենք fetch որպեսզի ստանանք Ռուսաստանի տվյալները։ Բայց ինչի եք մենք սպասում միջև այս մեկ ավարտվի, միջև այս փաթեթը ուղարկելը։ Ուրիշ բան, եթե այս փաթեթի ուրեմն ինչ որ պատասխանը պետք է լինել, որպեսզի այս մեկը կանչեր, հա, բայց դա էս էս էս պարագայում ասենք այս խնդրանքը եւ այս խնդրանքը իրականում իրար հետ կապ չունեն։ Նենց որ մենք պրինցիպի կարող ենք միասին անենք, չէ՞։ Բա ինչպես անենք դա, ինչպես կարող ենք այս երեքն էլ ուղարկենք եւ իմանանք, երբ որ նրանք ավարտեցին։ Դե ուրեմն մի վարիանտը դա նա է, որ ուրեմն մենք առանցին կարող ենք միած sense բան անենք, ուրեմն ստեղ էլ fetch չենք անում։ Հետո ուրեմն մի հատ էլ առանձին կանչել մի անգամից իրանից հետո, ոչ թե վենից հետո, այլ մի անգամից իրանից հետո ստանանք ուրեմն Ամերիկայի ինֆորմացիան եւ մի անգամից իրանից հետո կանչենք, որպեսզի ստանանք Ռուսաստանի ինֆորմացիան եւ ինչ որ մի պա ուրեմն իհարկե պատասխանները կգան եւ իմիջալոց անպայման չի որ պատասխանները գան հենց այս հերթականությամբ այսինքն հնարավոր է նույնիսկ որ այս մեկի պատասխանը գա ավելի շուտ քան թե այս մեկի պատասխանը այսինքն այս դնը կանչվի միջև այս դնը լինում է տենց Ինչու, որովհետև փաթեթը, որ ինտերնետով գնում է, կարող է նենց ստացվի, որ այն ճանապարհով գնա այս փաթեթը, որը մի քիչ ավելի արագ հասնի, քան թե այս փաթեթը։ Կամ կարող է սերվերը, ասենք, Հայաստանի տվյալները հաշվարկի մի քիչ ավելի դանդաղ, քան թե Ամերիկայի տվյալները, ասենք թե, ով գիտի։ Կարճ ասած, Okay, բայ երբ իմանանք, երբ հաշվարկենք, ուրեմն ընդհանուրը։ Դե մի վարիանտ է մենք կարող ենք ստեղ մի հատ if տնենք եւ ասենք result, եթե results.length-ը հավասար է 3-ի, այսինքն մենք գիտենք, որ 3-ն էլ հասել հա են, նոր ստեղ կարող ենք ուրեմն մեր հաշվարկը անենք։ Եվ նույնը մենք կարող ենք իհարկե անենք ստեղ, եւ նույնը կարող ենք անենք ստեղ։ Հիմա իհարկե 3-ն էլ ոնց որ նույնն են, մենք դրա տեղը կստեղծենք մի հատ նոր մի հատ առանձին ֆունկցիա եւ 3 տեղում էլ կօգտագործենք, որ sense copy paste չանենք։ Բայց կարճ ասած, սա օքեյ, կարելի է sense անել, բայց իրականում ավելի ինձ օպտիմալ, ավելի հեշտ լուծում կա այս ամենին։ Հենց որ եկեք այս ամենը ջնջենք Եվ ուրեմն նայեք, ուրեմն parzվում է, որ կա մի հատ ֆունկցիա, մի հատ static ֆունկցիա, որը կոչվում է all, որը կապված է promise function constructor-ին։ promise.all, այսպես։ Եվ ինքը վերցնում է մի հատ զանգված, որի մեջ կան խոստումներ։ Okay։ Այսինքն խոստումների զանգված է ընդունում։ Դենց որ մենք այդտեղ կարող ենք անչենք fetch am-ով, որը իհարկե այս fetch-ը վերադասում է մի խոստում, նույնպես կարող ենք իհարկե կանչենք ուրեմն Ռուսաստանի համար եւ Ամերիկայի համար US։ Խնդրեմ, ու ինչ է ստացվում, որ այս promise.all-ը որ կանչում ենք, իբքը մեզ վերադասում է մի հատ promise, այսինքն մի հատ խոստում, որը կավարտվի այն ժամանակ, երբ բոլոր խոստումները իր տրված ավարտվեն։ Հենց որ ստեղ կանենք .then որը կընդունի ուրեմն streamer ուրեմն պատասխանը ինչ է պատասխանը զանգված է որի մեջ կան բոլոր պատասխանները խոստումների ու հենց այս հետականությամբ այսինքն հստակ իմացեք որ 0 ինդեքսով արժեքը է streamer-ի այս առաջին fetch-ի պատասխանն է բայց էլի հիշեք որ այս fetch-երը իրականում վերադարձնում են խոստումներ, ոչ պատասխաններ, նենց որ մենք սկզբից այս սթրիմերը պետք է վերացենք JSON-ին։ Այսինքն ինչ կարող ենք անենք, կարող ենք անենք streams.map եւ ուրեմն ընդունեմ stream եւ դա վերածեմ stream.json-ին։ Չէ, այսպես։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, եթե ես sense անեմ, հետո դա անեմ դա then եւ այլն, չէ, ուրեմն ստեղ որը կընդունի results Սա նենց չի աշխատի, ինչպես որ պատկերացնում եք։ Ինչու, որովհետև ստեղ մենք վերադասնում ենք զանգված։ Իսկ then-ի արդյունքը, որպեսի ինքը սպասի այս ամեն ինչին, այս գործողությանը, պետք է լինի ուղիղ մի խոստում։ Նենց որ մենք սա կփաթաթենք մի հատ խոստումով, promise.all-ով, ինչ է ստացվում ստեղ, որ promise.all-ը կվերադացնի մի հատ խոստում, որը կավարտվի այն ժամանակ, երբ բոլոր այս խոստումները կատարվեն, չէ՞ ու երբ որ դա կատարվի, իրենց այդ բոլոր արդյունքները զանգվածով կգան կհասնեն ստեղ, հետևաբար ստեղ, եթե մենք debugger-ը դնենք, կտեսնենք ինչ կստանանք, նայեք, եթե մենք run անենք, ու, ու միտեղ լավ չեմ գրես, մի րոպե, stream, stream, ահա, կներեք, սխալ էի գրել, run, Okay, այս մեծացնեմ մի քիչ, Ուրեմն results-ի վրա եթե պահեմ, նայեք, կան ուրեմն 3 տվյալներ, սա այն օբյեկտն է, որը ունի ինֆորմացիա ուրեմն Հայաստանի մասին, հա, տարբեր տվյալներ, ուրեմն սա ունի տվյալներ ուրեմն Ռուսաստանի մասին եւ սա ունի տվյալներ ուրեմն Ամերիկայի մասին։ Ու հիմա եթե մենք ուզենանք, կարող ենք այդ ամենը ուսումնասիրելով ինչ որ հաշվարկներ անենք։ Այդ արդեն մեզնից է կապված։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս promise.all-ով մենք կարող ենք լիքը տարբեր խոստումներ վերցնենք եւ իմանանք եւ ոնց որ ինքը մեզ կվերադասնի մի հատ խոստում, որը կավարտվի այն ժամանակ, երբ բոլոր տրված խոստումները ավարտվեն։ Հարմար բան է։ Բայց all նշանակում է բոլոր, ու դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ as then-ը միայն կկանչվի, եթե բոլորը խոստումները կատարվեն, բայց ինչ կլինի, եթե որևէ խոստում չկատարվի։ Այդ ժամանակ ուրեմն կկանչի իր համապատասխան .catch ֆունկցիային, այդ այդ խոստումի ուրեմն պատճառով, հա, թե ինչի այդ խոստումը չկատարվեց։ Այսինքն, նույնիսկ եթե այս երկուսը կատարվեն, բայց երրորդը թեկուզ չկատարվի, այս then-ը then-ի համապատասխան ֆունկցիան չի կանչվի, այլ catch-ի ֆունկցիան կկանչվի այդ error-ով, հա, այդ ուրեմն պատճառով։ Այս promise.all-ը բավականին կարևոր գործիք է, հա, ես իրեն շատ հաճախ եմ օգտագործում, այդքան բան հույսով եմ բարձր շուտով կհանդիպենք առաջ